Yhula ke kubalulekile into yokuba usebenzise amabali Kuba kaloku besithe funeke babe kanti le nto bayifundayo bayayiqonda, bayayonwabela nokuyisebenzisa. Masijonge uMrs Mtshayi phaa kwaGrade R ebenze i-shared reading yakhe, Abahlobo. Le ncwadi ke, Abahlobo, uyikhethe ngamabom kuba kaloku ujongile wabona into yoba okay ndifuna ukufundisa ob. Leliphi ibali endinolithatha elinamagama Anob amaninzi, wathatha abahlobo. Masiyifunde ke. Abahlobo. Abahlobo. UIman noAlex ngabahlobo. Iminyaka yabo isibhozo. Iinwele zabo azifani. Nisalikhumbula mos uMiss leli bali benifundele lona ne? Yes. UMiss ke namhlanje kule ncwadi ayiphetheyo sifuna ukunifundisa isandi. Kukhona isandi uMiss afuna ukunifundisa sona. Siyavana bethu nani? Yes. Alike kufuneka esisandi usimamele and uMiss uza kubonisa apha encwadini. Siyavana mbasa? Yes. Good. Igama lencwadi lithi abahlobo. Ne? Esi sandi umisi afuna namhlanje usifunde. Niyambona u-b apha kweli gama lithi abahlobo? Good. Nantya ukhona kwisahluko sencwadi abahlobo sinalo kuleya ipage za Bo. Zaa. Bo. Niyambona uzaa. Bo. Ukhona ubani? Ubo. Ne? God. Uzabo sesimfumene. Nantya ukhona. Zabo. Ubo. Nanku uyambona umaphalo nalapha. Uzabo. Ubo. Uyambona maphalo? Undawoni mntanam?